嗯，昨天我们看到了两条推文引发的股灾，是吧？这个上证股指一度被打压到两千八百多点，两千八百八十四好像是。那么到收盘的时候有一轮拉升。其实国家队一直在出手，出手的仅仅是股市吗？其实还有一个是汇市。 会是昨天最高的时候，已经破了六块九，现在好容易把它拉到六块八左右，但是离岸价是多少呢？真实的交易成本又是多少？呢？国家队能救一次，能救两次，能救无数次吗？昨天我们看到的其实只是一个开始。 从这个贸易三零幺出来以后，我们一直就在说，呃，中共呢没拿它当回事儿。然后到了年底有这个超级三零幺的趋势，那么现在更好了。现在彭斯说，呃，中国必须要进行经济上的、结构上的改革。其实人家针对的是。 国家资本主义，或者把你称为叫党派垄断的这个国家资本主义，那么别说党管经济了，连国家管经济都不行，更别说你全国武装起来是吧？集中力量办大事儿，呃，在各个各个行业中组织一些组织一些公司，以国家的这个背书。 来方便他们扩张竞争，啊，这都是市场经济国家不允许。从上个世纪以来，我们就看到了，美国其实是在实行门罗主义，对吧？门罗主义提出来两百年。 人家只要求美洲是美国人的美洲，在其他地方人家并没有要求国土。对中国这个方向，他一直要求的是经济上的利益，他甚至可以帮助你成长。无论是大清末年。 还是民国时期，甚至我们看到的这四十年，美国人从来没有要求过领土上的扩张，他们只希望能够有更加公平的环境，给他们的商业带来更多的机会，让每一个美国人都能开开心心的活着。 人家要的其实是经济利益，你也可以好好活着呀。只要你愿意遵守整个国际贸易体系的规则。其实我们看到很多国家都在发表自己的观点，啊，要求价值观要一致。但是很多国家同时也提出了希望，在国际法和条约组成的法治框架下。 国际法律体系框架下，抛弃分歧，成熟一点的进行合作。那么有些人就听不懂这些话，成天到晚在国际社会中装逼、装大、了。 是吧？不过也就两条推文的事儿。你不是有钱吗？你把推特公司收购了不就了了吗？像川普这号的，对中共具有震撼性的威胁能力的，给他封号，永久性的不许他转世，不就得了吗？对不对？ 为什么不这样做呢？你也知道你做不了，有很多事儿你是做不到的。那既然你知道做不到，为什么都要等人家一个嘴巴子抽脸上才老实呢？对不对？国际社会中其实很多东西都是可以谈的。川普说下个星期五啊，这个星期五了，今天美国是周一，这个星期五。 开始执行百分之二十五的关税。这个星期三，中国的贸易谈判代表团就要到美国来。那么，有些人说了啊，现在听到有两个观点。第一个观点呢是，川普的这个做法是给。 中国贸易代表团施压，你要不快速的签订一个协议，马上就给你加税。代表团周三来，加税周五开始，你有四十八小时时间，是这意思吗？这是一种猜测。 还有一种说法就很搞笑了，说为什么不能对中国实行零关税？那么冻结、没收、扣押在美的贪官的财产，这样不是更容易推翻专制集权的中国吗？前一个观点其实已经不用再说了，无论他是施压还是真的这样干，两条推文出来以后。 市场的反应很强烈，我们看到股市中千股暴跌，两百只跌停，哎，倒是有一只涨停的，是吧？金建米业卖米的，说明聪明人很多呀。大家都知道，地狱模式已经要开启了，人们最需要的是活的，是大米，是粮食，别的东西都可以开玩笑，这个不能玩，对吧？没有人没有那么多傻。 那么二十五是不是往上加？是不是执行，取决于中国政府的回应。球已经踢过来了，现在的问题是谁来谈呢？刘鹤吗？刘鹤现在也处于一个两难啊。到了美国，二话不说，四十八小时之内就签协议。这种协议完全是枪口顶着太阳穴签的，顶着脑门子签。 签完了回去，你就是李鸿章了，对不对？出卖大清利益是吧？现在是后勤的，签还是不签？这是个大问题。谁来签，更是一个大问题。那么第二个问题，其实就是一个假命题了。提这个问题的人，就是一个典型的二逼。 美国只有与他的盟国才有可能是零关税加入一个自贸区。在我们可以看到的未来，他与中国实行零关税的可能几乎是没有的。不要考虑这个问题。你现在跟人家不在一条船上，你已经成为人家的对手了。 凭什么要给你零关税？再说，即便给你零关税，有用吗？冻结人家的财产，美国好歹是个法治国家，他凭什么冻结人家的财产？他可以以法律条文来制约、来搜查。 来审核在美的这些贪官的财产，甚至可以取消他们的公民、他们的绿卡、他们的签证。但是恰恰他就不能违背美国本土的法律。如果两国交战，这是有可能的。目前不在战争状态下，美国政府怎么可能？ 去扣押别国公民，或者已经规划了美国的这些公民的这些财产的，你开脑洞没有关系，不要挑战整个世界目前通行的法则。这个世界是有法律的，他现在让我们看到的国与国之间依据于国际法。 和条约组成的法律体系，在这个体制中，各国才有交谈的机会。国与国从来都不是平等的，但是国与国之间是可以平等交流的。这个交流的前提就是国际法和条约。那么，在美国境内呢？ 美国要遵循它的国内法，政府都无权跳过国内法出台政策。所以，我们今天看到的这些东西只是一个开始，它只是一个开胃菜，极有可能只是一个幌子，只是针对于谈判的一个手段。但是，我们很清醒的能够看到。 人家打个喷嚏，你就病危了，不是感冒你就病危了。两国之间还有人在装逼，鸡突吗？还有人认为二十一世纪是中国和美国的世纪吗？其实没有，这个世界很简单，现在是易操的世界，大家要习惯它。 谢谢大家，再见。